皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今回は反婚についてお話ししていきたいと思います反婚とは簡単に擦り傷や切り傷外傷で負ったやけどまたはニキビなどあと手術による傷跡のことを言います反婚の主な種類としては成熟反婚 あと飛行性ハンコンあとケロイドです、えー、成熟ハンコンっていうのは大きいのから小さいのまである方あ結構私あるよっていう方多いんじゃないかなというふうに思います構成反婚っていうのはあ私が見たことあるとしたらあ入院中脊髄損傷で入院中の時に国立派で出会った切断の男の子の足の縫い目 があの飛行性半痕になっててやっぱこう赤くプニプニした状態があありましたであとケロイドはあ結構体質が関わってきます、まあ、友達にもケロイド体質の子がいるんですけど本当にちょっとした切り傷ですぐ 傷口がこうポクッとケロイドになってしまう子がいるのでやっぱそういう子たちってすごい大変だなと思いますし飛行性発行もケロイド体質の人がなりやすいとも言われています今回一番お伝えしたいのがこの今挙げた中で2つ飛行性反婚とあとケロイドができてしまった場合に起こる、えー、反婚拘縮 についてです反根拘縮とはあ非行性反根やケロイドが関節部や首など皮膚が引っ張られる場所にできた場合に治療しないで放っておいた場合また効果のない少ない治療を受け続けた結果引き連れですねができてしまった状態のことを言います まあ私も膝下にやけどを負った中でいかにこの反根拘縮ができないかならないようにするかを今すごく大切にしています。まあ、幸いにも私はケロイド体質ではないのでケロイドはできなかったんですがやっぱり皮膚が硬くなることによって足首の可動域っていうのがすごく狭まります。 でそもそも立位を取るっていうことがないですしあと形勢もすごく強いので足首をこう90度に曲げることっていうのもすぐパチっていくよりはこう結構結構ゆっくり皮膚を伸ばしていってやっとなるっていう感じなので本当にこれ以上私の足首さんが硬くなったら立位もそうだし歩行訓練に支障っていうのが出てきてしまいます。 まあ、そこで行ったのが皮膚のモビライゼーションです、まあ、完全に、えー、皮膚が硬くなる前から行うことで柔らかくなりやすいっていうのがありますこっちが怖いねこことここが怖いね ピリっていくのいや伸ばしとかないといけない屈曲が入りづらそう指がやっぱりこうこのこういうふうにした時のさ、うん、慎重性の乏しさピタンって止まるんだよねへえあで皮膚がこの辺この辺ぐらいまでついてくるねはいはいはいはいはいはい、うん で完全に皮膚があできてからあその皮膚のモビライゼーションを行うとまあ程度にもよりますけど1年くらいかからないと柔らかくならないっていう場合もありますで皮膚のモビライゼーションに関しては、えー、皮膚が感知し始めた時になんか腕突っ張るなとかなんか腕曲げにくいな っていう感じがあってそこからやっと受けられる方が多いそうです、まあ、実際私も受診入院中とか受診をしてる中でそういうことをやりましょうねうんと体に対して脊髄損傷の体に対してのリハビリっていう話はよくしましたが皮膚に対してのリハビリっていうその話題っていうのはやっぱりなかったですね。で やけどではないんですが私のその脊髄損傷で手術した背中の傷跡っていうのがありますでその部分は他の場所よりやっぱり皮膚が硬くっていうか柔軟性がないですで皮膚の柔軟性がないことによって筋肉の柔軟性もなくなってくるので私のこの背中の動き、えー、皮膚の動き筋肉の動きっていうのはすごく 悪いんですよね、 <laughs> まなのでやけどに限らず、えー、大きな切開を行う手術をしたり自分の体質そのケロイド体質とかを理解して何か怪我を負ってしまった時そういう行為をした時はやっぱり早めにお医者さんに伝えて皮膚のリハビリっていうのを受けることを個人的にはおすめしますであと最後は完全な余談なんですが やけどを負って一つ気になったのがやけどを負った場所って毛が生えるのかっていうことでしたやっぱりこう皮膚が焼け焼けてしまったイコールなんか毛っていうのも毛根っていうのも死んでしまうんじゃないかなっていうイメージがあったんですけどいろいろ調べたり先生に聞いた中で毛根っていうのは皮下組織にあってそこまでは酸度熱傷 にならないと届かない場所なんだそうですなので私の熱唱レベルでは毛根っていうのは、えー、損傷がない死なないので毛は生えてくるっていうことでした、まあ、実際、えー、上皮化してきた頃からやっぱり毛が生えてきてしかも以前よりたくさん、えー、生えてきましたたくさんだしなんかやっぱちょっと濃いし せっかく脱毛しててある程度生えない状況が作られてたのに、えー、生えてきた、まあ、その下半身麻痺を負った時、まあ、入院中もそうだったんですけどなんかやっぱりこう怪我をした時とか体のそういう反応なのかわからないんですけど毛がものすごく濃くなるんですよね 体の防衛反応っていうんですかそういうのがすごい出てきてるのかなっていうふうに思いました、まあ、かといってですね、まあ、すぐじゃあ反れるかって言ったらそうではなくて抜くっていう行為もよりダメだそうで本当そこはねちょっと嫌でしたね、まあ、今のふくらはぎの状態であればまあ、私そもそも T 字とかカミソリでは剃らないんですけど、まあ、シェーバーであればこう優しく剃ることは可能ということでした。 とまあこんな感じで、えー、今回は反婚と反婚公祝についてお伝えをしましたこの動画が役に立ったないいなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました